секоја нерегуларност за време на изборниот процес ве оневозможува да го остварите своето право на глас. И затоа ве повикувам да се избориме за фери демократски избори, а преку тие фери демократски избори да се избориме и за демократско општество.